Karo, jendea eta hori berdina, ez, tortura, galdetzen du, tortura nolako dien, eta nire dauka gauza bat, kezaten du niretzat fuerte nahi izan zen. Eta zen, eh, aurrak. Eta hori ziren, bikoletoen semeak eta labak, guri jipoitzera. Eta hori ez dute, ez dute, ez dute, ez dute, Ezin dut erostu. Nik ari, txarrondo justu erratzen. Bai. Antiguan hau nintzen, baina bai, bai, bai. Mm. txarrondo eraman ziguten kan, eh, kanguru hartzea, motu bai. guzartzea, eta aurrak entzutezen hau kulazten. Zuk eramat ez zuten enkaputxatua, zita, eta aurrak, ondu dut, entzutezen hau txak. Baloiak enta. Guri etorre ziren hori, zahipoitzera, zatoen zen ostikadak, Eta hori grabatu eta daukat. Zeren, karo, ni pensatzen, ni, ni nire semeari edo ez daukatu umeak, umeak ez, baina nik egonakoa <laughs> ez nioke ez, nio, ez erakutziko. Keba. E, eh, gure garaian ez egon, gero montatu zen tata adibidez. Tata asko lagundu ba, ez daite gite, 2000 mila ba. aurretik eh, jendeari asko lagundu dio, porque psikologikamente, testimonio kartzen, jendea jatua, gure garaian ez jegoen, eta gure garaian gu ginen. Patioan, zer, eta nola bizi duzu eta nola sentitu zer, bai. eta... Ba, negarra jaso eta lasai guk ere berdina jaso deula, gu berri deula, klaro. Sensazioa Dena, dena, dena, dena, dena, dena, dena, dena, dena, dena, dena, Horregatik, eh, familia bat, ezkenean jasudugu jaso dugu dugu berdina eta <laughs> berdina dugu dugu